ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਓਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇ ਸਾਰਾ ਡੇਗ ਲੈ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਸਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਲਗਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚਲ ਚਲ ਲੈ ਤਰੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਦੇ ਨਵਾਂ ਚੱਪਲ ਕਿਸ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਚੱਪਲ ਚੱਪਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੋ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਫੜ ਲੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਫਰ ਦੇ ਵਾ 1 ਮਿੰਟ